zijn bij de maskerade in Brielen, waar normaal al 30 jaar ieder jaar een maskerade plaatsvindt, waarbij mensen hun ongenoegen kunnen uiten. Dit is nu al twee jaar verboden en daarom was er nu het besluit om dit jaar de maskerade toch gewoon plaats te laten vinden.